Sì. Allora hanno là Studerie. e ti sentono che ehi, stasera ammucciati, qua ci bagnavano, no? Allora sentono che passano là, che recavano ad uno, ad un barone sagione, su pigliarono da notte e dicevano che cosa caos. E che si pensava, ah, gli piedi, ah, gli piedi, cammina, cammina, cammina, si pensava. Questa è una prevenente, non le mie leggi. Non le Ah, queste è del tempo delle nonne vostre. Eh, tempo delle nonne mie. No, it's